Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, avvalambor e, samasud qilgan e, o'sha qizlardan uzr so'rayman. Oshcha gapirib yordim. E, kechirishini xohlayman va bu video boshqa vatandoshlarimiz ko'rish uchun, tavba qilish uchun, tarqalish uchun sizlardan iltimosim, bir dona like bosib qo'yinglar aziz vatandoshlar. Juda ham xursand bo'lasdim. assalomu alaykum aziz vatandoshlar eh, videoda boshida ham ko'rdinglar hozir nima bo'lganini eh, video davomida ko'rib o'rganasizlar nimalar bo'ldi bir hafta nimaga dam oldim undan oldin aziz vatandoshlar aytib o'tishim kerakki eh, pastda qarasanglar obuna tugmasi bor o'shanga bosib obuna bo'lishinglarni va bu videoni boshqa vatandoshlarimizga ham yuborishinglarni juda ham xohlasdim chunki o'zbekimiz va bir birimizga yordam berishimiz kerak bu video bilasizlar samasud haqida o'shaning uchun iltimos qilaman boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rsin bilsin o'rgansin va agar shaxsan e, o'zimga aloqa etishmoqchi bo'lsangiz, instagram orqali bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin demak mavzuga o'tamiz marhamat Aziz vatandoshlar, aslida hech kimdan kechirim so'raganim yo'q, hech kimga, hech kimdan uzr so'raganim yo'q. Bu prosta o'sha kirish edi, videoda kirishi. Chunki juda ko'pchilik menga murojaat qildi. Nimaga bir hafta yo'q bo'lib ketding? Nimaga bir haftadan video qo'ymayapsan? Bir haftadan beri video qo'ymayapsan va o'sha oxirgi videolaring samasud bo'lganida seni ham o'sha samasud qilgan Turkiyaga kelib yerlashib ketgan o'zbeklar ugroza qildimi, boshqa qildimi degan xullas savollar juda ham ko'payib ketdi. Yo'q, aslida hech narsa bo'lmadi. Nabarot juda ko'p narsalarni surishtirdim, juda ko'p narsalarni aniqladim. O'shaning uchun bir hafta yo'q bo'lishga majbur bo'ldim. Sababi e, aynan shu ish bilan yugurib yurdim. Xo'p, dastavval sizlarga samasud o'zi qanday bo'lganida e, o'sha narsani bir ko'rsatib beraman, chunki esidan chiqib ketganlar bor, e, samasudni hozir yangi ko'rayotganlar bor. Dastavval ko'ringlar va to'liq aniqlab tushuntirib beraman. Marhamat. yaxshilikka yomonlik <laughs> ey eh, xudoyim onajonim onajonim <laughs> inson zotiga yomonlik qilmayman ey eh, xudo yordam <laughs> ber eh, ha bu videoda ko'rganinglar e, samasud e, o'zlaricha samasud qilgan va o'sha o'zini qo'shnisini Ya'ni bitta mahalladan bo'ladi bular, o'zini qo'shnisini sochlarini kesib, qaychilarda juda ham xullas izdivatsiya qilgan. Ya'ni insonni bilmadim. Bu darajada izvatsiya qilish o'zi aslida noto'g'ri va hayvonda ham hattoki bunaqa qilgani shaxsan o'zim ichim og'riydi. Yana boshqa insonlarda bilmadim. O'sha samasud bo'lgan, ya'ni o'sha yerdagi o'tirgan qizni topdim, o'zi bilan aloqaga chiqdim. E, surishtirdim, aniqladim, telefonda hatto gaplashganim sizlarga ham qo'ydim videoda va bu qizni asosiy hozirgi maqsadi O'zbekistonga ketish, ayni onda O'zbekiston keta asosiy sabablardan biri pasportini ham bular olib qo'ygan. Lekin e, men elchixona bilan gaplashdim, boshqa qildim. Bu qizni Chatterres orqali O'zbekistonga yuborish e, yuborishlarini iltimos qilgandim. bilmadim, balki ketgandi chunki aloqaga ham chiqqani yo'q. Yo'q, hozir shu qiz men ham chiqa olmadim, bu qiz ham aloqaga men bilan chiqmadi. Balki O'zbekistonga kuje ketib bo'ldi shekilli. va ochiq aytishim kerak, bu narsa men hech qachon kimnidir tarafini olmayman. doim haqini, haq narsani gapirishim kerak. Bu o'sha samasud bo'lgan qizni ham surishtirsam, ja bu qiz haqida ham haligi pozitiv, ya'ni yaxshi kommentariyalar olmadim. Chunki tanidiyorlar juda ham ko'p va asosan ya'ni bu qizda ham xatolari borligini va O'zbekistonda ham bu ishlar bilan shug'ullanganligini ko'pchilik aytdi. Ya'ni bilmadim, to'g'risini aytaman, bu prosta o'sha o'zini qo'shnilaridan bo'lgan SMSlar, o'zini qo'shnilaridan bo'lgan kommentariyalar bo'ldi, ya'ni bu qiz haqida. bu ishni qilganlar haqida ham juda ko'p ma'lumotga ega bo'ldim, hatto qo'limda juda ko'p bularda dalnilari turibdi, rasmlari juda ham xuni yomon E, rasmlar o'sha turklar bilan o'pishib, boshqa qilib tushgan rasmlar turibdi. Prosta bu videoga tarqatib yorgim kelmayapti. Ayni onda sababi e, O'zbekiston davlat taraflama bularda huquq taraflama, qonun taraflama bularda o'zi jazosini berishini xohlayapman. O'shaning uchun xalqqa tarqatib, bularni hozir dushman qilib qo'yim kelmayapti. No, e, haqiqatdan aytaman, juda ham yomon rasmlari turibdi qo'limda. Juda ko'p danlilar, SMS kimligi bularni, ular suv yerda opa singil bo'lgan va bitta alohida qiz bo'lgan, bitta yerdan bo'lgan. o'sha o'zini mahalladagilarda chaqirib bu yerda qo'shmachilik qilishar ekan. Aynan o'sha qizim, o'sha samasut bo'lgan qizim nimaga kaltaydi degan bo'lsalar, o'sha bu e, o'zlari xolagan ishni qildirmoqchi bo'lgan, balki bu qiz o'zi qilmoqchi bo'lgan bu ishni, ya'ni tushunyapsizlar mavzu nima haqidaligini. Lekin bular e, xullas nima deydi, qo'shmachilik qilgisi kelgan, ustida pul yegisi kelgan. Balki bu samasut e, bo'lgan qiz o'zi pomni ishlagisi kelgan. Xullas karma qarishiq deydi-yu, e, juda ham bir e, chuqur va menda shunaqa o'zimda bir shunaqa prinsip bor. Masalan, bitta inson e, nima deydi? qoralanayotgan bo'lsa, o'sha insonga nisbatan juda ham ko'p tosh otilayotgan bo'lsa, faqatgina o'sha men ham o'shalar bilan turib olib bu inson qora ekan deya olmayman. Sababi bundan ham bir eshitish kerak, undan ham eshitish kerak, undan keyin javob olish kerak deb o'ylayman. Sababi har bitta inson o'zini aybini yopadi va qarshiga, qarshi tarafga gapirilayotgan gapga qo'shimcha qo'shib, abartib, boshqa qilib gapiriladi. Ya'ni o'shaning uchun bitta insondan bir pasda eshitib qaror qabul qila olmayman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu narsani yana takror aytaman, insonmiz va teng bo'lib bitta yerdamiz, o'zbekmiz va bir-birimizni bunaqa xo'rlab videolarga olish bu e, ham fashistlik hisoblanadi, ham din taraflama, ham qonun taraflama o'zini albatta javoblari bor, javob berishini shaxsan o'zim xolima va meni ko'rgan o'sha birinchi videoda 300 mingtadan oshiq inson ko'rdi. 300 mingta odam mana e, undan keyingi o'sha qiz bilan gaplashgani 200 mingdan ortiq inson ko'rdi va aynan o'shalarni ham niyati shu qonun taraflama javob bersin. Sababi ertaga bu qizdan keyin boshqasini shu ishni qiladi. Boshqa qizni olib keladi, shu ishni qiladi. Undan keyin boshqa, boshqa, boshqa va yana bitta narsaga e, amin bo'ldim. Juda ko'pchilik bu narsani aytdi. O'sha qizni e, samosud qilganlar taniydiganlar, bularda o'zlarining bir qonuni bor ekan. Bularni aytishiga qaraganda, ya'ni shunaqa deydi ekan, bir-birini shuna ovutadigan o'zbeklarda o'sha e, bemalol xo'rlorlaymiz, xo'rlasak bo'laveradi, bo'laveradi. Sababi bizga Turk, Turkiya hukumatı, Turkiya davlat hukumatı bizga hech narsa qila olmaydi, sababi biz o'zbek bo'lganimiz uchun. deb shunaqa o'zlarini bir ovutadigan. Turkiya hukumatı albatta bu narsani bilib bo'lsa, chora ko'radi bularga nisbatan. Agar mayli, xo'p, ko'rmadi ham, bilmadi ham, qamadi ham, pora oldi, boshqa bo'ldi deydigan taqdirda ham bari bilan o'zbek hukumatı bor. Hozir bitta narsa bu e, qizlar balki xursand bo'layotgandir, bizga hali berish narsa bo'lmayapti deb e, shunday e, ushab turibman. Men o'zim maqtamoqchi emasman, ushab turibman bularni juda yomon rasmlari turibdi. Agar bularni boshqa blogerlarga tarqatib yorsa, men ana bilaman O'zbekiston hukumatı undan keyin potir-putur qilib, bularga nisbatan choralar ko'rishi mumkin. E, lekin hozir ham nima deydi? dannilarini yuborganman. Xudo xolisi bularni ustida ishlashyapti. Agar aytganimdek bularga chora ko'rilmagan taqdirda ham bir ham bu dannilarni chiqarib bo'lsa ham, e, o'sha boshqa blogerlarga tarqatib bo'lsa ham, ponni yaymoqchiman. Shaxsan o'zim ular bilan gaplashganim yo'q, ular menga aloqaga chiqqani yo'q. O'ylaymanki, xudo xolisi o'zlari javobini berib oladi. Balki o'sha samas bo'lgan qizni ham o'ziga yarasha aybi bordi. E, chunki bitta ayol yozdi menga, meni erimni ham olib qo'ygandi, ya'ni meni erim bilan yurgan. Onasini oldiga borganimda, e, "Xola sen erini yig'ishtirib olgan" degan degan deb ular shunaqa xabarlar ham keldi. Ya'ni demoqchi bo'lgani birpasda bu qiz oppoq ekan, desham noto'g'ri. Lekin meni maqsadim bu yerga kelyaptimi, nima bo'lsa ham, nima bo'qiyotgan bo'lsa ham iltimos qilaman, bir-birimizni xo'rlab, urib, so'kib, bunaqa hali mafiya bo'lib olib, e, o'sha o'zbeklarni izdivatsiya qilish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman va men bu narsaga doim qarshi bo'lganman. Bundan keyin ham qarshi bo'laman. va bularni eng asosiy ayblardan biri bu qizni xo'rlab kameraga videoga olgani. Menimcha shu. Aziz vatandoshlar, bilaman, anchadan beri yo'q bo'lib ketdim. Sog'inganlar bor. Bu orada hammaga salom va xudo xolasa mana bundan keyin yaxshi-yaxshi videolar bilan yana qarshilardaman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va siz Max Madiyev kanalidasiz.